זאת בוקר, כנראה פני. אה, מקווה שהבוקר או הערב או הצהריים שלכם יחסית בסדר. אוקיי, אני אשב כאן, כאן יחסית נוח. אז אה, כן, אני, אני עכשיו בדקתי, אנחנו כבר שבוע אה, פה בבלוגים ימיים. אנחנו הולכים עכשיו, אז אנחנו כאן הגענו ל... בי בי בי. זה הכי באסה להגיע למסעדה, זה הכל מלא. אז כן, אנחנו התעוררנו בשלוש אחרי צהריים. עכשיו שבע בערב. הבטריה שלי מתה, אז לא יכולתי לצלם הרבה מכל הצהריים, אבל... אמ, אוקיי, אז אני כאן במסיבת סילבסטר. עומד להיות אדיר.